大家好，我是工具狼。一月一号，全家的福袋二十包。好了，五间全家，在最后一间，店员说出了一件惊天动地的事实，也就是箱子本身会有一个编号，不过架上的福袋呢是看不出来的，所以大家想要买福袋，可以偷看一下箱子，那细节就自己去发现吧。那我们就来开福袋吧。 一包一包来，这样才不会看起来太乱。我剪剪得太慢。 切到折价券了，好，切到虚线，还好，商品兑换券切到了，五百，第一包，查理王绿茶，曼陀珠，葡萄糖珠，乐事，脆米花，咸蛋，糖饼，甜酥饼。 税香退脆。那里面还有一个商品兑换券，你刚写到。再来就是它的抽奖券啊，抽奖二奖专区，它要在二零二三年二月二十二号前到活动官网登录抽奖序号，它就是三百万的名次。然后三奖到十奖，它是开奖立即中，就像这样子。 这里是明蟹味库，这包没有。普奖的话，这里有拿到两张，一张虾皮现折一百，还有一个王龟字面鸡神单人餐，它都是有使用期限的。好，第二包，为了避免高，把咖啡杯割一半，我是用刀片。 原来它这个是直接钉在上面的，会有会割到，各位在开的时候自己小心一点，然后拿剪刀剪。这一包的内容看起来就是主合就是，没错，跟刚刚一样。好，这个最后再一起看，第三包，第三包。 没有看到商品兑换券的东西，不过呢，这是组合几啊？这是 OK 原萃绿茶超大葡萄干榛果巧克力半头猪综合水果燕麦棒，这个就是组合五嘛，对不对？这是水杯啊，家跑错福袋了。组合五，不过这个水杯好像跑错福袋，因为看组合五里面。 好，来第四包，这里面也没有商品兑换券的东西。瑞士香浓起司，德国原味脆果，海苔，原本山的哦，豆酥回蛋的，柿子金，原萃无糖红茶，绍兴梅，移东可可，移东产可果。好，这是组合三。OK，经过刚刚的查询呢？ 第三包，它这个水杯，由于里面没有商品对安全，所以有可能正。然后第四包的纸巾是组合三，所以应该也是正。啊，第五包，抽奖券，等一下再开。小小冰蛋形保温杯，包块酥，很好吃。胡炸酱面。 牛味，水口脆，奇趣口味，有缤纷乐哦，好贵哦，它竟然可以整盒。查理王，这是组合八，这个水杯呢，就是正品的。第六包，所以第六包有看到这一张商品兑换券，应该就没有品。 乐事九中盐烧海苔、孔雀香酥脆、脆米花、咸酥饼、咖喱王、咸蛋黄饼、罐头猪，这个应该就是第四种组合。米七包，它一样没有商品兑换券，所以依照刚刚的经验，应该会有赠品。这个就是好档案夹。 资料夹，虽然这资料夹我用右键就可以新增一个，不过它送这个还不错啊。左一班，然后阿华田，它这一包好像蛮超值诶，这有五包的阿华田，里面多利多汁、贵派、冬瓜茶、七七五加，这个就是组合二。一包包，这一包呢没有商品兑换券，照惯例。 就是会有证明，可乐果、脆果汁，然后乐事香浓起司，这个是正品，先在打开。屏冬可可、原本山、海苔、梅子、原萃无糖，茶，这一包就是第三种组合。那么这个第三种组合刚验证了，刚开过的吼，正品牌，它会有不一样。那就来看看这是什么，看起来像是购物袋。 购物袋里面，也就是说，它这个购物袋就像刚刚那样可以折起来，给它鼓这样。OK，第九包，第九包一样没有商品兑换券，到官印就是为了赠。第九包赠品就是。 他是跑错间了，不是，这是跑错年份了，二零二二年的，不是啊，二零二二年，我们的福袋应该是二零二三年的福袋，不过这个资料夹，就算是跑错年份，它应该也是有部分人不想要收集，乖乖，乖车子里面就不会屌车、德国、孔雀水晶饼。 方块猪原味，OK，曼陀珠，白色薄荷，原萃绿茶。它这个组合是天猫一。再来第十包，这里一样是没有商品兑换券，所以一定有赠品。网上看到了，它这个赠品是一个吸盘公仔。 好，铁一般，然后来一克乐事破圈羊片，水果乳酸饮料，好，可乐，Always 巧克力，七十二包的黑巧克力，这个是碳熏乌层礼，这一包呢编号七，好，第十一包，一样没有送你兑换券，拜拜。 放在机车的坐垫里面，你的坐垫就不会掉。然后方块书、孔雀卷心饼、可乐果，OK。然后原萃日式绿茶，正品呢都是四十斤。它这一包编号一。 第十二包，一样是没有商品兑换券，欧 e 有，整合的哦，啊，马上看到正品的购物袋，真油味，维力炸酱面，嘴口脆，不是的，奇多怡根乐，查理王，方块酥，这个是组合八，第十三包，打开马上看到。 资料夹，它这个资料夹是二零二二的，刚刚也有一个二零二二的，所以到底是资料夹跑错古代呢，跑错年代，还是说要我在二零二三年见证传奇？抽奖券乖乖放在公车上面，就不会关门的时候夹到手。 可乐果、阿快叔、孔雀卷心饼、原萃绿茶、p Okey、曼陀珠，这个是组合一，一直是包。OK，没有上品兑换券，所以它就有赠品，马上看到赠品，这个就是雪老冰饮料提袋。 好，跟油味，Oreo 一样整合的回力炸酱面，方块酥，冰根乐，奇多，然后查理王，乌龙茶，这个就是第八种组合，第十五包，马上看到不一样的东西，马来模啤酒杯，所以这里一定没有上面的图案，没错，就是没有，满天星，大彗星。 可乐果、旺仔小馒头，这个是以前小学福利社都会有的。万岁牌中的千果、黑松无汽饮料、燕麦棒，这是第六种组合。我发现这里有写一个 F，这是店名写的吗？F，所以第六种组合就是 A B C D E F。等一下，前面，前面没有写，哎有哎。 H，第十六包，它这里没有商品兑换券，资料夹跟刚一样，图片不太一样。八块酥、真牛味、回力炸酱面、奇多、乌龙茶、Oreo 健达冰纷乐，这个是第八种组合。第十七包，又是传奇的。 二零二二年的资料夹，好处年份，没有商品兑换券，维力炸酱面、蒸牛味、方块酥、健达冰分乐、Oreo、查理王、奇多，这个就是编号八。好，第十八包，这里没有商品兑换券，是有正品的。小小兵饮料一袋，红色款，维力炸酱面、方块酥、蒸牛味。 奇多、健达冰、纷乐、Oreo、马里王，这个呢就是编号八，第十九包，一样没有商品兑换券，吸盘、公仔、乐事、左一般、莱克、可乐、碳熏乌辰饼、可尔必斯、好。 然后黑巧克力七十二趴的，这个就是编号七，第二十包，最后一包喽。它没有商品兑换券，这个满天星，然后浪味仙，这个就是它的正品。这个是财富复方稳固精油二零二三款精油德乐燕麦棒、万岁牌鲜果。 小时候福利社的旺仔小馒头，黑松补给饮料，这个就是编号六。那最后就是来开箱这些折价券，不过这里有十九张，那怎么样开比较好？ 错，二十张的三角到十角明显会多，然后普奖的话，因为这个头奖跟二奖它都有序号，所以就不秀出来了，都一样的东西。然后虾皮跟。 肯德基，虾皮跟熊猫，然后虾皮跟莫柳送，再虾皮跟大乌屋，虾皮跟必胜客。 虾皮跟然后，然后虾皮跟旅东南旅游，这是二十万根吗？哦，对，这是五百块。让我紧张了一下，虾皮跟。 熊猫，熊猫在哪？虾皮跟或者送，然后虾皮跟熊猫，虾皮跟这个是什么？过年吉祥餐，过年吉祥餐，好开心。那虾皮跟熊猫。 虾皮跟东南旅游，然后虾皮跟大屋，虾皮跟必胜客，然后虾皮跟肯德基爷爷，再来虾皮跟黄龟字面。 那虾皮跟大屋，虾皮跟东南旅游，这里，这里，虾皮还有王龟之面，然后呢，虾皮这么多啊，它这是，它这个是新户才有的，所以呢，已经有虾皮账号的。 只能用一次。对，这个你们可要自己上网去研究一下。这一次跑了五间的全家，一到八都有，那九以后的没有买到。如果要买九以后的呢，可能大家都跑一间。那关于这个全家的官网，一到十的组合在商店里面卖的时候，应该是用英文来呈现，A 就是一。 然后 F 就是用就举一反三。有些店呢，他会写英文号码，像这样写在袋子里。那当然，如果遇到没有写的店，有箱子的话就自己开箱子。然后商品兑换券的部分呢，有三张，其中一张的商品兑换券乐经典美式中杯，可是这一张由于我切到一半，所以店员可能直接给我放。 然后这一张我看一下，这一张是四季春青茶，四季春青茶一样。以上就是二十包，喜欢就订阅吧，拜啦。如果喜欢就订阅吧，拜。